Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Heavy Gamer Y como lo prometido es deuda, aquí está la canción que solicitó el ganador del concurso Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta Así que sin más que decir, ¡comencemos!